në Ramazan ka një shpërblim të veçantë. Ka thënë profeti alayhis salam, Umra në Ramazan është si shpërblimi i atij i cili bën haxhin ose bën haxhin bashkë me mua. Të bësh haxhin bashkë me profetin alayhis salam, nëse dëshiron të marrësh shpërblimin, sikur ke bërë haxhin bashkë me profetin alayhis salam, atëherë hajde për umre në Ramazan. Lus Allahun e madhëruar T'ia mundësojë çdokujt i cili nuk ka mundësi për të ardhur dhe t'ia zgjojë zemrën çdokujt i cili ka mundësi për të ardhur, por akoma s'e ka bërë qëllim. Allahu ju ruajt, esselamu alejkum ua rahmetullahi ua barakatuh.